Ziveczku jedną mam po mace, powoli wy mi nie robice, nie robice po mojej woli. Płaczcie za mną, rodzice moi, nie robice. перед наші вдома.